So yun mga traps, kita kami dyan medyo hapon dito no? sa Saudi Arabia <laughs> so yun mga tops bibigyan ko kayo ng tips no? kung paano ako dito magtipid sa Saudi Arabia siyempre hindi kasi lahat ng OFW no? oh yun doon sa kaibigan natin hindi kasi lahat ng OFW na mga tops uh, nakakain dito ng masarap. <laughs> Siyempre, kailangan natin magtipid. Nasa ibang bansa tayo, di ba? So, tipid tayo kasi alam nyo na uh, hindi naman pwede na siyempre lagi na lang ba tayong kakain ng masarap no? siyempre dapat tipid-tipid din tayo so yun na mga trops so yun uh, start tayo na uh, bibigyan ko yun ng tips na malapit na tips na kung paano dito magtipid sa Saudi Arabia so ah <laughs> so yun let's go <laughs> 2,000 years later. Day three, day four. Tomorrow, tomorrow for sure. so yun know, mga basic na mga tips ko mga So yun, nakita nyo na. Bye-bye! So yun mga traps, kumusta kayo dyan? So yun, medyo hapon dito no, Saudi Arabia <laughs> So yun mga traps, bibigyan ko kayo ng tips no Kung paano ako dito magtipid sa Saudi Arabia Siyempre hindi kasi lahat ng OFW no Oh, yun Doon sa kaibigan natin Hindi kasi lahat ng OFW na no, mga traps uh, nakakain dito ng masarap <laughs> Siyempre, kailangan natin mag-depend. Nasa ibang bansa tayo, di ba? So, tipid tayo kasi alam nyo na, uh, hindi naman pwede na siyempre, lagi na lang ba tayong kakain ng masarap, no? Siyempre, dapat tipid-tipid din tayo. So, yun na mga traps. So, yun. Uh, start tayo na uh, bibigyan ko kayo ng tips na malapit na tips na kung paano dito magtipid sa Saudi Arabia so ah. <laughs> so yun Let's go! so yun. so yun yung mga basic na mga tips ko <laughs> oh, mga tops. so yun, nakita <laughs> nyo na. Bye-bye! so yun mga traps, kumusta kayo dyan? So yun, medyo hapon dito no, Saudi Arabia. <laughs> so yun mga tops, bibigyan ko kayo ng tips no kung paano ako dito magtipid sa Saudi Arabia siyempre hindi kasi lahat ng OFW no oh yun doon sa kaibigan natin hindi kasi lahat ng OFW na no, mga tops uh, nakakain dito ng masarap <laughs> siyempre kailangan natin magtipid nasa ibang bansa tayo di ba so tipid tayo kasi alam nyo na uh, hindi naman pwede na